راح كل الأسرة ما عدا هو وصديقه آه، قطع راسه بس طب فين الحق في قطع راس النضر بن الحارس فين الحق في قتل ابن خطل الشاعر مجرد انه قال شعر بيهجو فيه محمد وليه جاريتين ما لهمش اي ذنب يعني حكمهم حكم سيدهم عليهم قال لهم غنوا الشعر بتاع اللي بشتم فيه محمد فغنوا خد واحده منهم يوم فتح مكه ذبحها وانت اللي عمال تحكي الحاجات دي في تراثك وفي سيرك وفي احاديثك وبعدين تقول ده القران موقفه من القتل واضح ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق طب ما هو لما كل ده حق ده يبقى مصيبه ان انت بتدي الحق ان اي حد يقتل حد عشان شتم النبي